hammaga assalomu alaykum aziz obunachilar aziz yurtdoshlar sizlar bilan sizni vrachingiz kamina doktor sabirov azizlar bugun juda ham qiziqarli mavzu haqida sizlarga aytib bermoqchiman ya'ni bu jinsiy aloqa haqidagi afsonalar yoki safsatalar bo'lmasa ekran qarshisiga ya'ni telefoningiz qarshisiga yaxshilab o'rnashib oling boshladik birinchi safsatamiz ya'ni afsonamiz bu erkakning jinsiy olati shunchalik katta bo'lsa qanchalik katta bo'lsa jinsiy aloqada ayolning lazzatlanishi shunchalik ko'p bo'ladi albatta bu safsata bu bo'ladigan gap emas xato ya'ni bu nima degani albatta ayollar bu jinsiy olatning kattaligiga qarashmaydi orgazm olishi agarda jinsiy olat katta bo'ladigan bo'lsa bu ayolga orgazm emas lazzatlanish kayf emas unga og'riq olib kelish ehtimoli bor shuning uchun ayollar katta razmerdagi jinsiy olatlarni xohlashavermaydi ular jinsiy olat bilan yaxshi harakatlantirishni xohlashadi ya'ni jinsiy olatni yaxshi ishlatib biladigan erkaklarni xohlashadi ikkinchi afsonamiz bu erkaklar har doim jinsiy aloqada ayollariga orgazm olib kelishi kerak ayollarni orgazmi erkaklarning javobgarligi deb aytib o'tishadi yo'q bu ham safsata nimaga deysizmi sababi ayol o'zi ham bunga javobgar bo'lishi kerak ya'ni erkak va ayol ikkalasi birgalikda orgazmga javobgar hisoblanishadi jinsiy aloqada sababi erkak ayolini orgazm nuqtalaridan bo'lmasligi mumkin shuning uchun albatta ayol ham erkak ham bir biriga o'zini qanday qilib e, yaxshi orgazmga erishishini aytish kerak ya'ni o'zi haqidagi ma'lumotlarni ayoli bilan yoki erkaki bilan o'zining turmush o'rtog'i bilan baham ko'rish kerak bo'ladi qanday bo'lsa unga komfortni bo'ladi shuni aytib turish kerak bo'ladi shuning uchun ikkalasi ham javobgar hisoblanadi orgazmga keyingisi uchinchisi bu erkak hamma vaqt jinsiy aloqaga tayyor bo'lishi kerak yo'q sababi erkak robot emas agar robot bo'lganda knopkasini bossangiz jinsiy aloqa tikka turib u ishni boshlasa yo'q unaqa emas erkak ishdan keladi charchab kelishi bor asabiylashishi bor bular hammasi unga ta'sir qiladi bu dinsiyolohga har doim tayyor bo'lmasligi mumkin keyingi safsata ya'ni keyingi afsonamiz dinsiyolohg haqida agar erkak нормальный bo'lsa unda ereksiyada muammo bo'lmaydi deyishadi agar sog'lom erkak bo'lsa ereksiyada muammo bo'lmaydi deyishadi albatta bu ham safsata azizlar sababi aytib o'taman sababi sog'lom odamda ham ereksiyada ya'ni jinsi olamizni katta turishida muammo bo'ladi nimada deysizmi birinchisi stress qattiq asabiychanlik ishdan horib kelish ya'ni ishdan charchab kelish bular jinsiy holatni yaxshi turmasligiga ereksiyada muammolarga vaqtinchalik olib kelishi mumkin shuni esdan chiqarmang keyingi safsata jinsiy aloqada erkak yakulyatsiya qilib lazzatlansa ya'ni chiqarib tashlab уже erkak lazzatlandi bo'ldi ayol ham lazzatlandi yotib uxlash kerak degani emas buni esdan chiqarmang agar siz erkak kishi lazzatlansangiz ayolingiz lazzatlanmagan bo'lishi mumkin ya'ni ayolingiz orgazmga hali erishmagan bo'lishi mumkin shuning uchun jinsiy aloqani ayolingizni erkalash bilan uni o'pish bilan ya'ni preludiya bilan boshlang bu jinsiy aloqa vaqtini cho'zishga ayolingizni ehtirosini oshirishga va orgazmga tezroq erishishiga olib keladi va sizda hech qanday muammo bo'lmaydi azizlar bugungi ma'lumotlarimiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddamiz albatta ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizga ham obuna bo'lib qo'yasiz degan umiddaman sizlar bilan doktor sabirov bo'ldi kommentariyga o'zingizni fikringizni yozib qoldiring albatta inshaalloh vaqt topib savollaringizga javob beramiz xayr salomat bo'ling